Saluton kai bon venon ania nova Zamenhof medito. Mi trovigas en mia labor chambro en universitato hodiaŭ kai ehm, mi povas fakte mi raitas eniri mian labor chambron nur po du foioin semaine pro la novae regulezzo e pre sicurezzo kai hodiao mi volas el preni mallongan citation de examen of el attractajo esperanto kai folapuk 1800 1890 nau 1800 generale mi kiu eh, generale mine prenas Mi ne consideras char multa i parto i estas compreneble. Uh, ne plu actuala i sed. Estis iu parenteso facte qui a qui on qui on mi trovis uh, en pagio 261 qui lo mi povas instigi nin cum mediti. Multa evolap kistoi, qui nun farigis varmegai amicoi de la lingua esperanto, <clears throat> pardono, confessis al mi, che ec havante mian libron, ili longan tempo ne volis gin ec legi, estante convincitai che cia nova sistemo estas absolute malutila. Tio ci rememorigas la tempo in della inquisizio, ciam porciu, bona cristano estis mortinda peco, ec preni en la manon iun vercon, quiu en havis en si la plei malgrandan fresian bloveton. Do, uh, esas interesse la metaforo pri la frescia bloveto, do, iu nova, iu pensiga, cae ancau eble estus interesse analisi la plei cutima in metaforo in de Zamenhof quo ofte usis la aeron kiel baso la aeron kiel bason de la mm, de metaforoi ah, la vento la facila vento, la fresca bloveton. Nuia, pardono, mi tio esas mia linguistica reson maniero kiu alvenas mian buŝon eĉ senkonscie. Quaso senkonscie. Bone, do kial mi electis ĉi tiun el tiron? char tiu ci cutimo apogi ideon aferon sen ec legi la bason de gi mine sias ciu tio vere estis tiel dum la tempo de la inquisizio sed chinas al mi che tio ancora estas actuala afero multae homoi commentas, criticas, afero in priciui ili stias absolute nenion, char ili ne informigis pritio. tio. Ca ia, kion vi pensas pritio? tio? Ču mi raitas, ču tio estas actual afero, au ne? Cai, aparte, parte, al tio, ciu ni mem calc foie faras tiel. Cer, oni ne pos informigi pri cio, cae shainas al mi che la comunicil sistemo non tempa ne plu nur amas sed anca o soci comunicil sistemo postulas de ni opinio in precio tre rapide Do, mi min demandas, ca instigas min mem mediti, ciu opportunas, ciam, commenti, doni sian opinion pri cio ain. Do, estas interesse, ciò ne? Ciar lau Zamenhof, quelcai fontoi, estas quasi opecai, ogni nem raitas ilin decituci. Ciò ni havas la saman sintenon quel foie? Do, ni ne volas, si pri tio char ni sias tio est aspeco tio po vas esa dangera sio cio tio esa la causa de ne informigio de la homo i no vi ni cun medito pri tio do mi pro sprovi attento kai mi bon desira salvi felician uh, eh, vespera un se vi essa en citiu un mondo parto kai gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine